<laughs> o Ian está preso, o Ian não sabe, o Ian não sabe. atrás e as meninas na frente, E eu... Faz uma cara. <laughs> stones will all fall down, my fair lady. Build it up with